найти человека. Я нашел человека. Он стоит и играет на флейте. И мелодии лечит души. Он стоит и играет на флейте. А люди плете Сплеты срываются звуки Они идут из него Из него изнутри через сплету Сплеты срываются звуки И растекаются по переходу И глушат проезжающие машины И людской суеты И город отвечает ревом Городу нужны эти звуки Они мешают ему падать в пропасть Они мешают ему жить спокойно Спокойно в эти лицемерить Человек стоит и играет heart 书。 我的。 свирепость ты услышишь. Музыку звезд услышишь. Шепот галактик и трель со свирепость ты услышишь. Когда мир перемелет свои жерна, луна Когда все повторится по сотому кругу А морковка все так же привязана к полке осла И все так же все больше чужими становимся мы друг от друга ближе послушай. Музыку звезд ты прочувствуй, мудрость вселенной и хрупкость всего мироздания. свист Ты слышишь? Музыку звезд